Música Ja, das war der Yamaha CSX1, C1X steht hier, <laughs> Yamaha C1X. Coole, coole alte Analog-Sounds mit schönen Presets und die Hammond B200 dazu. Auch coole, coole Orgel. Können wir mal testen. Für diesen Test war das gerade mal so gedacht. Ja,